Maciuś? Nie bój, no bawimy się, no widzisz. Oj, No, być może ten kotek no, <laughs> będzie do adopcji. jest, najlepszy z tych miłych. Trochę bury, trochę biały, Daje się nawet pogłaskać. Ile on może mieć lat? To nie wiadomo, to musimy chipa z- zobaczyć, bo te koty jakby tylko po się chipa identyfikuje lata. lata na pewno. Aśka wtedy bierze czytnik, czyta i sprawdzona. One wszystkie są takie mocy dorosłe.